从郭敬明和于正的抄袭和道歉的事件来看，中国已经开始正视抄袭文化了吗？大家好，欢迎来到我的频道。如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。郭敬明和于正事件，相信很多人在其他影片已经很了解了。首先，先来一个对于抄袭这个词的意识吧。抄袭的认定较难以做出客观判断。 必须经过主观判断，例如模仿一个故事的情节是否属抄袭就有很大争议。一些人认为故事情节属于思想范围，而抄袭思想并不是侵权的行为，因为法律只保护思想的表现方式，而不是思想本身。这看起来很复杂吧？一个国际有名的例子是红发 Ed Sheeran。 他的歌曲《Thinking Out Loud》抄袭了1973年的热门歌曲《Let's Get It On》，他也被判罚了百万美金给那位作者。而他被判抄袭后，没有摆高自己的姿态，他自己也承认了有借用这首歌的旋律，而进行了道歉。虽然也有很多人讨论了，但是他还在继续创作，而之后就再也没有抄袭的丑闻。 关于于正和郭敬明作品命运已知的信息是，在于正道歉并宣布退出节目后，《我就是演员三》最新一期已经没有于正的任何镜头，前两期的正片也全部下架。由此引发的疑问是，之前制作的网剧《玉楼春》还能播吗？而郭敬明导演的《晴雅集》之前网传四日起停止排映，现在虽然已经下架了。 但是电影的票房还是达到了四亿。在过去国产影视十几年的岁月中，于正和郭敬明颇有争议，几起几落，越骂越红，仿佛不死鸟。但于正和郭敬明似乎终于在二零二一年一起遇到了迈不过的坎。在两人道歉之后，这一次，两只不死鸟并没能顺利通关。虽然故事情节各有不同。 但一股反抄袭的风向，似乎越演越烈。那么接下来的问题就是，这出于郑和郭敬明的命运大戏，接下来会发生怎么的转折？以及这场跌宕起伏的大戏结束之后，国产影视抄袭的现象是否就真的从此不复存在？一月二日晚，多家媒体和自媒体在社交平台透露，一月四日起，院线不得再排映《晴雅集》。 而于正，可以确定的是，于正将彻底离开演技综艺的导师席。在节目停播一期之后，一月二日晚最新播出的《我就是演员三》中，于正的镜头已经全部被剪除。现在不确定的是，于正手中多部未播的影视剧命运到底会如何？除了《玉楼春》延播之外，于正正在制作和制作完毕的剧集至少还有六部。 也许现在和于正一样着急的，还有剧集主演和众多粉丝们。很长一段时期，于正、郭敬明几乎是业内越骂越红的标志性人物。抄袭可耻，可是匪夷所思的是，《梦里花落知多少》终审判决认定抄袭成立是两千零六年，《宫锁连城》被琼瑶点名是二零一四年，《静波》是二零一五年，但两人输掉了官司。 事业却并未真正受到影响。二零零六年的郭敬明虽然输了官司，但也正是这一年起，他开始转型。二零一零年后，借着 IP 热与流量的东风，郭敬明一脚踏入影视圈，执导了两部《小时代》，而剪辑成四部。虽然电影评分不到五分，但是四部的总票房却接近十八亿。之后拍了《爵迹》，即便在《爵迹》惨败后。 郭敬明仍然能拿到《阴阳师》这样的大 IP，并且在国产奇幻片票房趋冷的市场环境下，让资本投入数亿拍摄上下集奇幻大片。而于正的宫锁连城在败北后，于正确实有过低潮，《班淑传奇》《云巅之上》要么网播，要么就卖给二线卫视，面向网络平台打造的野心之作《半妖倾城》也全面扑街。可是到了二零一八年。 于正又通过现象级网剧《延禧攻略》翻身。二零一九年的鬓边不是《海棠红》，不仅口碑不俗，还帮黄晓明去油成功。在此期间，于正剧制作模式也日益深入人心。由于能够精准的捧红艺人，于正很少启用流量明星，而是制造流量明星，而演员的片酬得到了有效的控制。 而郭敬明担任监制的两部电影《悲伤逆流成河》与《如果声音不记得》，因为以社会现实议题为切入点，成功拿下了四亿左右的票房，成为中等成本青春片小兵立大功的典范。其中，《如果声音不记得》背后的青少年观众占比达到了百分之三十五，哪怕争议频频，他们依然是市场的宠儿。资本为什么不放弃他们？ 因为他们写出了年轻人想要看的情节，哪怕是抄袭国外，因为大陆在国内的资讯封闭，也造就了年轻人的追捧。但必须说，这样的成功，地基注定是打在沙地上。这正是为什么在这两年，两人凭借积累下的成绩与声望，频繁上演技综艺当导师，输出观点指导演员后，最终遭遇舆论反噬和行业公愤。 并为自己后来的命运故事，亲手埋下伏笔。现在看来，随着被网民调侃为“两千零二十道歉日”过后，后续的衍生风波再起，于正、郭敬明曾经无往不利的越骂越红模式已然失效。就在各界拍手称快之际，不要忘了，当初发生抵制郭敬明、于正的创作人当中，同样有遭遇抄袭质疑的创作人。 而他们反对的究竟是抄袭行为本身，还是被宠爱的于正、郭敬明呢？而另一个值得思考的地方是，为什么于正、郭敬明这么长时间都没有被市场和观众抛弃，只是因为炒作吗？按照于正的说法，自己的剧集中演员成本不会超过三成，媒体统计《延禧攻略》所有演员片酬合计只占成本百分之八。 于正还公开表示，自己的剧集所有主演必须参加剧本围读，否则走人。郭敬明的《晴雅集》虽然争议频频，但影片画面美感基本得到影迷认可，服化道考究，有独特设计感，配乐达标。抛开其他，《晴雅集》获得一定程度的口碑成功，甚至小说作者也公开为邓伦演技点赞。郭瑜的作品。 有着这个时代爆款的典型特点，满足了大陆观众的视觉审美和情感需求，文化价值不高，却符合市场需求。他们是国产影视之压上的双生花，对他们的抄袭行为视而不见，当然是短视；但在质疑他们抄袭之余，如果忽略了他们成功之道中许多国产影视未必能做到的部分，同样是另一种短视。 如果以后再没抄袭文化，那就代表他们此次的革命成功。其实郭和鱼只是把之前台湾和香港电视剧和电影的情节，放到了现在中国人的电视剧和电影的文化当中了。他们两个人会红，其实还是离不开流量和资本主义的加持。如果没有流量明星，郭敬明能在影视业成功吗？如果抄袭别个电视剧情节？ 于正能在电视剧中取得好成绩吗？这些就要留个你们去做判断了。你对抄袭文化有什么看法呢？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。